Salom hammaga. Bu Texnogol kanali sizlar bilan aziz. Bugungi gaplashadigan telefonimiz Samsung Galaxy A73 telefoni. Bu yangi telefon desa ham bo'ladi. Yaqinda chiqdi, yaqinda bozorga kirib keldi bu telefonimiz. Telefonimizni ko'rib turganingizdek, rangi e, mintoviy rangi, va oq rangi bor, va seri rangi bor. Bu telefonimiz 6 ga 128 tali. Telefonimizni biza boya ochib bo'lgan edik korobkasidan ozgina ishlatib ham ko'rdik korobkasidan o'tgan a 72 qaraganda farq sal kichikroq bo'ldi sababi e, ichidan zaryadning головка головка chiqmaydi faqatgina usb bek type cni o'zi chiqadi USB Type-C'ni o'zi chiqadi har doimgidek. Bu uje hamma telefonlarda e, bunaqa faqat kabelni o'zi chiqyapti faqatgina mi telefonlardan emas iphone bilan samsung telefonlardan kelib chiqyapti har doimdek ko'rib turganingizdek bu yog'i ham type c bu yog'i ham type c kabeli chiqdi ichidan qolgan hech narsasi yo'q qolgan narsalar ham keragi ham yo'q telefonni ko'rib ham bo'ldi ichidan nima chiqishi kerakligini telefonimizni korpusiga keladigan bo'lsak orqasi plastik e, yo atrofi ham plastik oldi gorilla glass 5 bu telefonimiz 6 ga 128 tali asus 6 giga e, ichki xotirasi 128 gigabaytdan iborat telefonimizni ekraniga keladigan bo'lsak ekrani super amoled shu paytgacha sifatli bo'lib kelgan samsung ekranlari e, ekran dyumi 607 dyum piksellar soni 1080 ga 2400 full hd plus разрешениясы и ekrani 120 yuz ishlaydi. Juda ham tezkor va плавно ishlaydi shunisini zo'r qilibdi manga o'zimga rosa yoqdi bu 120 yuz qilgani и keyin always on funksiyasi bor xuddi nami kabi funksiyasi bor always on funksiyasi bor ko'rib turganingizdek protsessorga keladigan bo'lsak protsessori snapdragon 778 8 ta yadr 6 nanometr video kartasi 642 yuz azusi 6 giga e, qo'limdagi 8 e, gigalisi bor 6 ga 128 8 ga 128 va 8 ga 256 talisi bor I plus tarafi buni e, yoqgan tarafi menga bunga fleshka ula olasiz fleshka mikro sd qo'ya olasiz mikro ni 1 terabaytgacha поддержка qiladi bu degani уже 1 terabaytli fleshka tiqsangiz bo'ladi bunga mikro sd agarda fleshga tiqsanglar e, ikkinchi sim karta tushmaydi agarda ikkita sim karta ishlataman desanglar e, fleshkani qabul qilmaydi или bitta sim karta bitta fleshka qabul qilasiz yoki ikkita sim karta fleshkadan voz kechasizlar и manga yoqgan tarafi one va 1 bir versiyasida faqatgina a yetmish uchda emas men o'chib qolyapti mana abdurahim nima qilish kerak batareya yuz foizga kim o'zi savob ha yemayapti nimaga nimaga aybim yo'q ol ana uni endi telefonimizni batareykasiga keladigan bo'lsak batareykasi 5000 amper samsung kompaniyani o'zi ham eh, taqdimot qilganda bu telefonni eh, 2 kunga bemalol yetadi eh, dedi endi 2 kunga qanaqa telefonni unaqa ko'p ishlatmasa misol uchun ko'p internet o'tirmasa bemalol kun ketadi lekin e, bir kun davomida bir kun davomida internetni ko'proq kirib ko'proq telefonda gaplashsangiz bir kunga yetadi ну lekin kamroq ishlatsangiz ikki kunga bemalol yetadi zaryad olish moshnisda yigirma besh vattgacha oladi undan oyog'iga поддержка qilmaydi беспроводной zaryadga olmaydi беспроводной zaryadga ham tarqatmaydi bu suvga chidamli ip oltmish yetti bir metrgacha o'ttiz minut turib bera oladi telefonimiz 25 vatt zaryadkada telefoninglarni qo'ysanglar zaryad chiqiladigan sotib olsanglar xuddi mana bunaqa 25 vattlik быстрый zaryadka samsung o'zi kompaniyasi bu e, nima desa bo'ladi официальный chiqazgan именно samsung shu a 73 e, boshqa 53larga e flagman versiyalarida o'ziga moslab chiqazgan zaryadchi qiladiganlar bor mana shunaqa 25 besh qo'ysanglar yarim soat ichida e, 50 foiz to'ladi bir soatu 20 minut bir yarim soat ichida 100 foiz zaryadkaga to'ladi agarda mana shunaqa zaryadka qiladigan e, головкалар kerak bo'ladigan bo'lsa именно samsung galaxy a 73 mi a 53 mi boshqa telefonlar oladigan bo'lsanglar именно mana shunaqa zaryadka qiladigan telefon коробкасidan chiqmasa e, shu manzillarga murojaat qilsanglar promokod texnogo kanalidan keldim desanglar e, skidka qilib berishadi telefonimizni endi kamerasiga keladigan bo'lsak telefonimizni kamerasida 4 ta ko'rib 4 ta kamera bilan jihozlangan ta kamerasi birinchisi standart 18 megapiksel ikkinchisi shirikugonniy 12 megapiksel e, uchinchisi teleobjektiv 5 megapiksel va to'rtinchisi e, portret rejim undan 5 megapiksel e, o'sha kadrlarni rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi kechqurungi va tungi rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi hurmatli obunachilar samsung galaxy a 73 telefonimizda full hd 60 kadr olamiz sifati yaxshi yomon emas hurmatli obunachilar samsung galaxy a 73 telefonimizda hozir malika bozordamiz ertalabki syomka full hd 60 kadr maslahat beraman 30 ta kadr bor lekin juda ham qotadi stroplarga o'shaning uchun maslahat bermayman samsung galaxy a yetmish uch degan telefonlar telefon tutadigan telefon tutadiganlar telefon tutadiganlar full hd oltmishta kadr yozish maslahat beraman ko'rgan bo'lsanglar bu ham oldi kamerasi o'ttiz piksel zapisi yoqdim 60 oltmishta kadr oltmishta kadr maslahat beraman o'rka oltmishta kadr yo'q samsung galaxy a versiyalarida o'rka oltmishta kadr yo'q qat'iy to'rtka oltmishta kadr o'ttizta kadrda yozgandan ko'ra 60 oltmishta kadr yozganligi yaxshi e, telefonimiz 5G tarmog'ida ishlaydi samsung a 53 a 73 e hozirgi deyarli yangi telefonlar hammasi 5G da chiqyapti 5G tarmog'ida ishlasa bo'ladi lekin Bizan regionda hamma sim kartalarda 5G ishlamayapti ayrim bir kompaniyalarda sim kartalarda 5G tarmog'i ishlayapti I buni NFCsi bor e, Wi-Fi 6 и yana bitta plus tarafi kolonkasi stereo kolonka hozir muzika ham eshitib ham ko'ramiz muzikasini eshitayotgan bo'lsanglar juda ham baland maksimalni qo'yib qo'yganman hozir dan turib ko'tarishim baland и tepa qismida bor и past qismida bor kolonka stereo kolonka kolonkani eshitdinglar hurmatli obunachilar и samsungda yaxshi narsasi ham bor otgni поддержки qiladi otgni type c tiqib turib bu 100 oddiy yuz 100 tiqsanglar yuz b chiqa oddiy yuz b 100 yuz b ikki fleshkaga o'sha fleshkani fleshkalarni ko'radi xuddi kompyuterga fleshka tiqqandek telefon ham o'sha fleshkalarni поддержка qiladi и buni uch yarim audio jeki yo'q type c orqali foydalanasizlar simli naushnik yoki agarda беспроводной e, bluetoothli bo'lsa bluetooth orqali naushniklarda o'tkazsanglar bo'ladi boya ko'rganinglardek samsung telefonlaridan chexol chiqmaydi e, alohida chexol sotib olaman desanglar shu manzillarga murojaat qilsanglar mana shunaqa прозрачный chexollar qilib berishadi juda yam arzon narxda faqatgina texnogo kanalidan keldim desanglar bu promo kod texnogo kanalidan keldim desanglar bo'ldi skidka qilib berishadi chexolimizdan ochib ham ko'ramiz hozir ko'ryapmiz Chipam ko'rdu prozrachniy. chexollar juda ham sifatli chexol qattiqroq chexolni ham saqib ko'ramiz bunaqa rangi prozrachniy chexol yarashadi nima deysizlar qora chexolga yarashmaydi prozrachniy chexolga yarashadi tur shuni qaranglar kamerasini ham polni yopib turibdi Prozrachniy прозрачный juda ham sifatli и bunaqa ja yumshoq emas. Bu qattiq emas endi hozir samsung galaxy a 73 telefonimizda PUBG mobile tekshirib ko'ramiz qanaqa tortadi qanaqa ishlaydi ko'ramiz voy tur ga kirdi ko'rib turganingizdek ovozi ham juda ham baland ekrani ham katta bo'lganligi ham ham qo'lga ham удобныйroq именно geymerlar uchun bizani geymerlar uchun bemalol o'yin olishadi chunki kichkina telefon unaqa o'ynasha olmaydi mana hozir grafikaga kirsak grafikada plavniyda ekstremal ekstremalniy turibdi bu maksimalniy качествоda to'qson fps yo'q mana hozir maksimumda bo'lyapti ультрада ультрагда qo'ysa уже строится не поддержка поддержка qilmaydi deyapti плавный э, maslahatni плавныйda экстремальный o'ynaganingda yaxshi ma'qulroq o'shanga qo'ydi u mana hozir arenaga kirdi u ko'ks chopdim ha yana o'zgartirib qo'ydingmi daraxan men unaqa qilasan ha to'g'rila nastroykasi nastroyka четкий e, e, Team match, let's go. Borib bo'lib kelas hozir. Ana hozir nastroykalarni ham to'g'irlab oldi. O'yinni boshladi arenani. Atak kadrlar lekin plavni yuribdi Buni qotish sezmayapman man ya o'ynash bilmayman dedi oqqanki o'zimga nasib olgan to'g'ri nima? nima уже olgan ha aka topdi olibdiyu o'shanga men ko'tarilib ketyapti ближнийni qara to'rt yuzdan olib olsang ha tushunmadim ближнийga zo'rda o'rtoqlar hozir man o'ynab ham ko'ryapmiz kadrlar Плавный yuribdi. Qochish mana unaqa sezganim yo'q telefonni. Voy voy voy Botlar bilan o'ynashingiz kerak birinchi o'rinda. Oui, oui, oui, oui, oui. oui. hali yaxshi mana kadrlar плавно yuribdi tola a 73 telefonimizda galaxy Hurmatli obunachilar, Samsung Galaxy A73 telefonidan PUBG o'ynayapmiz. Kadrlar plavni yuribdi, grafikalari yaxshi, yomon emas. qochishlarini man ko'rganim yo'q sezganim ham yo'q panjida bemalol o'ynasanglar bo'ladi bunaqa qochishlar ham yo'q ishlashlari yaxshi bo'ldi uchta uchta o'ldirdim ko'raylik mag'lazam biroq ham イエーイバレバレバレビーナキティ hozir ko'rgan bo'lsanglar PUBG mobile o'ynadi u pamji mobile'da arenada qo'yib ko'rdi va grafikasini plavna qilib ekstremalni qildi kadrlari plavni yurdi unaqa qotmadi o'ynasa bo'ladi yaxshi yomon emas grafikalari ham yaxshi sirlu tortyapti unaqa kadrlar strop bo'lib qolmayapti yo'qotib qolmayapti yaxshi E, telefonimizni narxiga keladigan bo'lsak, telefonimizdan narxi hozirgi paytda 6 ga biz 28 talisi 470 dollar bo'lyapti o'rtoqlar. E, e telefonni men ana qiladigan bo'lsam, atsenka beradigan bo'lsam, baho beradigan bo'lsam, 10 baldan telefonga 7 bal beraman. Chunki nimaga desanglar, har tomonlama misol uchun zo'r emas, chunki nimaga bu telefonimizda a versiya bilsanglar a seriya har doim byudjetli variant bo'lgan nimadirdan yaxshi qilib turib nimadirdan qisib qisib qo'yadi samsung kompaniyasi s seriyalarda maksimal darajada telefonni e, s bilsanglar s seriyada maksimal darajada hamma narsasini qo'shadi byudjet byudjetli variantga keladigan bo'lsak aytib o'tib ketganimdek hozir yana o'sha ma'lum bir darajasini yaxshi qiladi ma'lum bir darajasini qisib qo'yadi Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariya yozing. Keyingi videolargacha ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.